арнама қош келіпсіздер әңгіме жалғасы қабыл алыңыздар оқыған қарлығаш сүлейменқызы автор қарлығаш сүлейменқызы сырғаш саған қалай айтарымды да білмеймін неден бастасам екен роза не болса да айтсаңшы жарайды сенің жеңгең мараттың көңілдесі болған кәмшат олардың суретін көрсеткенде мен оны жазбай таныдым мен онсыз да жүрегім жаралы одан бетер жүрегімді жаралағым келмейді менің қарсы болған себебім осы сау бол деген роза орнынан тұрып кетіп қалды бұл сөзге не сенерін не сенбесін білмей қалған сырғаш бір орында қатты да қалды қой аузынан шөп алмас жеңгесінен мұндай жағдайды күткен емес басын ұстап ұзақ отырып қалды басы дыңылдап құлағына шуыл естіліп кеткендей еді түсініксіз жағдай орын алып кетті есін жиып қараса ауруханада жатыр екен қасында асқат отыр әпке сізге не болды жағдайыңыз жақсы ма деп сұраған асқатқа да қарамай орнынан қозғалып тұра кетті әпке қайда барасыз сізге тұруға болмайды қазір деп жатты асқат. орнынан тұрған сырғаш көзі қарауыта қабырғадан ұстап қалды Асқат жанына жүгіріп келіп әпке қайда бармақсыз жатыңызшы деген асқат оны қолтығынан демеп орнына жатқызды сырғаш асқатқа ләм мим демеді асқат одан роза апай не айтты не деп жатыр сізге не болды деп сұраса да жақ ашпады ашудан жарылғалы тұрған еді асқат болды шық мен жалғыз қалдыр кәмшатты ұмыт ол саған лайық емес деді де теріс қарап жатып қалды бірақ неге асқат сен әлі кетпегенсің бе шық дедім ғой саған мұны естіген асқат артына қайта қайта қарайлап сыртқа шығуға мәжбүр болды сырғаш ол шыға сала еңкілдеп жылай кетті байғұс інім-ай анаңның жасаған қателігі үшін сен жапа шегіп жатсың ғой оны саған қалай айтайын деп өз алдына күңкілдеп жатты Асқаттай ештеңе түсірінер емес неге бәрі шиеленісіп кетті деп сыртта ары бері бір орынға тұра алмай айнала берді әпкеме не болды неге маған ештеңе айтпады кәмшат саған лайық емес деген несі мен оны сүйемін ғой одан артық не керек неге бәрі қиындап кетті ал әпкемнің қан қысымы неге көтеріліп кетті роза апаймен не әңгіме болды екен асқат қанша ойланса да еш жауабын таба алмады сырға шәпкесінен қайта кіріп сұрағысы келген еді дәрігердің оны көп тынығу керектігі туралы айтқаны есіне түсті сырға шәпкесінің денсаулығы да алаңдатады әпкесінің ауырып жатқаны туралы үйіне хабар беру керек деп шешкен асхат анасына қоңырау шалды алло анашым жағдайларыңыз қалай жақсы балам өзің қалайсың әпкең қалай анашым не ғой бір жамсыз жаңалығым бар не ол қандай жаңалық жұмыстан шығарып ме мам жоға тыңдаңызшы мен ойбай ау балам айтсаңшы әлде кемшатқа бір нәрсе болып қалды ма ту мам маған мұрсат бересіз бе айтуға жоқ па а жарайт, айтсаң ертелік сырғаш әпкем ауырғанаға жатып қалды не оған не болды білмейм маған ештеңе айтар емес сен бір нәрсе деп қойған жоқсың ба Жоғамам, нем бар сіз келіңізші мүмкін не болғаны сізге айтар бірақ мен қазір ауыр жүрмін ғой қалай сізде ауырып қалдыңыз ба Жоға балым, алаңдайтын ештеңе жоқ менікі жай бұрынғы ауырым ғой дәрімді ішсем басылады бірақ жолды көтере алмаймын жақсы онда әкеме айтарсыз иә әкең барып қайтар жақсы жазылып кетіңіз анашым рахмет жан асқат кешке дейін ауруханада жүрді біраздан соң әпкесінің қасына келіп оған дәрісі мен суын берді сырғаш үнсіз ғана отыр мақсат та үйіне келді әлия оған қарындасы ауырып жатқанын айтады мақсат ертесіне ерте жолға шығып кетті қалаға жеткенше қарындасын көргенше тағатсыздана уайымдап келеді асқат та бүгін ауруханаға ерте келіп алған Асқат сырғашының қасында отырғанда мақсат та кіріп келді оны көрген сырғаш Асқат бізді оңаша қалдыршы деді неге бірақ ұлым саған сырқас айтты емес пе деді әкесі Асқат сыртқа шығып кетті бұл жолы да өзін бала ұқсатып сыртқа шығарып жібере бергені асқаттың көңілінен шықпады мақсат қарындасының қолынан ұстап сырғаш сенде бәрі дұрыс па не болды деп сұрады аға ештеңе де дұрыс емес деген сырғаш ағасының иығына басын қойып жылап жіберді қарындасым ау не болды саған деген мақсат оның шашынан сипап жағдайды байыппен түсіндіріп беруін өтінді сырғаш ұзақ уақыт жылап өз өзіне келе алмады сырғаш ұзақ жылап әзер дегенде өзіне келді де аға сіз жеңгеме қаншалықты сенесіз деп бастады әңгімесін өзіме қалай сенсем оған да соншалықты сенем, деді мақсат ал егер ол сіздің сеніміңізді ақтамаса ше онда не істейсіз сырғаш астарламай айтсаң ертерек аға оны қалай жеткізерімді білмей отырмын жеңгем сіздің сеніміңізді ақтай алмады не деп кеттіңіз? өзі жеңгең туралы былай айтуға қалай дәтің барды бұл рас аға мен нақты нәрсе ғананы айтамын білесіз ғой ол біреудің көңілдес болған жап аузыңды деген мақсат сырғашқа қол көтермекші де болды аға ұрсаңыз да соқсаңыз да шындық осы ең сорақысы ол асқаттың болашақ қайнатасымен көңіл қосқан не оттап тұрсың өз? әлия ешқашан да олай жасамайды есің ауысты ма кісіні жазғырмас бұрын анық қанығына көз жеткізіп алсаң қайтеді бұл дегенің жала ғой барып тұрған ауырған соң сандырақтай бастадың ба аға сіз ақтап тұрған адам соншалықты таза емес доғар мен сенің халіңді сұрап келсем сенің айтып жатқаның мынау өзіңе келгенде бұл сөзің үшін өкінетін боласың сау бол деген мақсат шығып кете барды сырғаш та ағасының сенбейтінін анық білетін асығыс шешім қабылдап ерте айтып қойдым ғой деп өзін жазғырып жылап қала берді әкесінің шыққанын көрген асқат әке ерте қайттыңыз ғой не болды деп еді мақсат түрі сұстана бір қарады да асқатты соға жаздап жанынан өтіп кетті түк түсінбеген асқат әке деп шақырып еді мақсат артына бұрылып та қарамады асқат әпкесіне қайта кірді әпке мүмкін айтарсыз не болып жатқанын деп сұрады ол айналайын Асқат барда анаңнан сұраш, не болса да оның өткен қателігі туралы айтып аузымды былғағым келмейді деген сырғаш теріс қарап жатып қалды Асқат бірдеңе айтып қалар деген оймен әпкесінің қасында біраз отырды алайда сырғаш теріс қараған күйі жата берді Асқат үндемей сыртқа шығып кетті анам туралы олай айтқаны қалай деп ойлап ауылға қайтпақшы болды мақсат ендігі ауылға жетіп қалды оны көрген әлия келдің бе оның жағдайы қалай екен деп сұрады онша емес ол ақылынан ауысқан секілді сен туралы бірдеңелерді айтып басымды қатырды бірақ мен оған сенбеймін сен ондай қадамға бармайтыныңды жақсы білемін ғой деді мақсат сонда не деп жатыр сені кәмшаттың әкесімен ойнас болған дейді ме бір нәрсе ой әлияш оның сөзін көңіліңе алма ол не дегенін өзі де білмейді негізі саған бұл туралы айтпаймын деп ойлап едім байқамай қалыппын ғой деді мақсат мен деген әлия кеудесін ұстап отыра қалды әлияш жаным саған не болды қап кешірші мені деген мақсат жүгіріп оның қолынан ұстап басынан демеді осы уақытта асхат та кіріп қалды ол әлгіндегі әкесінің айтқан сөздерінің бәрін де естіп қалып еді бұл рас па мама сіз не бүлдірдіңіз деп айқай салды сенің есің дұрыс па ой әкең сені ме анаңның жағдайы мүшкіл екенін көрмейсің бе одан да жедел жәрдем шақыр деген мақсат жекіп тастады асқат болса сол кезде ғана есін жиғандай болды да басын ұстап отырып қалды ей сен неге отырсың болсаңшы деп айқайлады мақсат әлияның тынысы тарылып барады жағдайы да нашарлап кетті асхат орнынан тұрып жүгіріп сыртқа шығып көршіні көлігімен ертіп келді әке анамды алып шығайық мен көршіге айттым ол тез ауруханаға жеткізіп салады бізді деді асқат. иә мен анаңды көтеріп алып шығайын сен көліктің есігін ашып қой деген мақсат жұбайын көтеріп алып шықты асқат жол жөнекей қолдары дірілдеп анасына айтқан сөзі үшін кешірім сұрап келеді әлияны қалалық ауруханаға жеткізді дәрігер оны бірден жансақтау бөліміне қабылдады сыртта асқат пен мақсат айналшықтап күтіп жүр бұл ауруханада та жатқан еді ол өз палатасынан шығып ары бері жүрген кезде көзі мақсат пен асқатқа түсті сырғаш не болды деп олардың жанына барды мақсат болса оны жақтырмай сенің сандырағыңның соңы неге жеткенін көрдің бе әлияның халі мәшкүл оны жан сақтау бөліміне алып кетті деді бар ашуын сырғаштан алған мақсат аға бірақ жетер оны соған қарамастан кінәлі еткің келеді ме деп айқайлап берді мақсат сырғаш үндемей асхаттың жанына барып жеңгеме не болды деп сұрады білмеймін әкем оған бір нәрсе деп жатты ойнас болған деген сөзді құлағым шалып қалды бірақ менің не кінәм бар анамды жазғыра түстім қазір өкініп отырмын деді асқат а солай ма әлия өз кінәсін біліп қойды деп қорққан болар деді сырғаш не дейсіз түсінбедім деді асқат жай ештеңе де емес деді де олармен бірге біраз отырды біраздан соң оны көрген мақсат кет сені көргім де келмейді егер оған бір нәрсе болса өзімді де сені де кешірмеймін деді сырғаш үндемей кете береді ал мақсат болса өзін жазғырып жүр қайдан ғана аузымнан шығып кетті екен қап деп тілін тістеп тағатсыздана күтіп жүр асхат болса естіген сөзіне не сенерін не сенбесін білмей дал болды мақсат асқатқа да ашулы еді сен де бір қайдағы біреуді тауып алып оның әкесі кіммен шатасқанын қайдым, екі ортада әлеш жапа шегіп отыр одан басқа қыз құрып қалды ма деп қояды әке кәмшаттың не кінәсі бар мен оны сүйемін деді асхат ой атамашы оның атын осыдан сол қызға үйленемін деген сөзіңді естісем тіпті атын естісем оңдырмаймын деді мақсат бірақ әке ей тыңдағым да келмейді сенің сезіміңнен анаңның өмірі қымбат деген мақсат әбден ашулы еді жұбайының бұл жағдайға түскеніне бәрін жазғырып жек көріп тұр әлиядан басқа жақын адамы да жоқ сияқты қаншама уақыт бір жастықта жатқан әйеліне шынымен сенім артады оны кінәлағысы да келмейді тек қана ол аман қалып жанында жүрсе болды деп тілеумен отыр таң атты асқат болса ұйықтап қалыпты мақсат түнмен көзілмей шықты қайта қайта әлия аман қалсын деп тілеумен болды әлия әлі де жансақтау бөлімінде жатыр дәрігер оның жағдайы нашар екенін айтқан еді осы кезден бастап мақсат жанын шүберекке түйіп отыр жалғыз үміті құдайдан жаны қиналғаны соншалықты өзінің қалай мешітте отырғанын да байқамай қалыпты қараса жанында біреу отыр екен ол ер адам еді ол да жаныға қиналып құдайдан кешірім сұрап отыр екен мақсат оған қарап айтқан сөздерін естіп тұрған еді марат тілегін айтып орнынан тұрды да жанында тұрған мақсатқа қарап дұғаңыз қабыл болсын деді аумин сізге де деген екеуі бірге сыртқа шығып біраз тұрды сол уақыт ішінде екеуі танысып алды марат та мақсатта біраз сыр шертісті марат оған қазір әйелін сендіре алмай жүргенін айтса мақсат та әйелі ауруханада жатқанын айтады марат оны ауруханаға дейін апарып тастады келесі күні ғана әлия есін жияды мақсат оның жанына отырды мақсат мен бұрын біреуді құтқару барысында оның үйіне бардым ол кісімен жұмыс барысында таныстым кешкісін қайтарда ол кісі қатты ауырып қалды оны үйіне дейін апардым оған көмектесіп оның аяқ киімін де өзім шешіп бердім ол тынысы тарылып жатқан оның көйлегінің түймесін ақтып жатқанымда үйіне әйелі кіріп келіп жанжал шығарды оған түсіндіруім келді бірақ ол сондай ашулы болды шу шығарып заттарын жинап үйінен кетіп қалды өзі аяғы ауыр болатын бірақ сол жағдайдан соң мен ол кісіні көршісіне тапсырдым да басқа жұмыс таптым одан кейін ол кісіні көрген емеспін марат сондай жақсы жан еді екеуміздің арамызда ештеңе болған емес дейді әлия тоқта марат ол мына кісі ме деген мақсат оған мараттың суретін көрсет иә оны қайдан танисың оны кеше ғана мешітте жолықтырдым деді мақсат демек ол кәмшаттың әкесі болды ғой деді әлия иә бірақ кәмшаттың анасы бәрін қате түсінген сонда осы уақытқа дейін оны кешірмей келген бе деп таңғалды мақсат осы кезде сырғаш та кіріп келді жеңге мені кешірші мен сен туралы қате пікірде болдым аға сен де мені кешіріңіз деп жылады ештеңе етпейді сен ештеңе де білмейсің ғой деді әлия роза оны кешірген бірақ өткен жолы сенің суретіңді көргенде олар өзара түсіністік болмай қайта ұрсып қалыпты роза жаны қиналып жүр дейді сырғаш оған бар шындықты айту керек деді әлия әлия қазір емес сен өзіңе келіп ал әуел дейді мақсат бұл кезде асқат сырғаш әпкесінің үйінде кәмшатты ойлап жатқан еді онымен сөйлескісі келіп оған қоңырау шалды кәмшат та үйде жалғыз еді алло тұтқаны қоймашы сенімен кездесуім керек дейді асқат иә келістім сені сағындым жаным деді кәмшат өзара келісіп кездеспекші болды жаным сені сағындым ғой сүйемін сені деген асқат кәмшатты құшақтап алды мен де сені сүйемін қатты сағындым деді кәмшат жаным бізге бәрі қарсы екен біз қашып кетейік деді асқат. бірақ қайда деп сұрады кәмшат білмеймін тек екеуміз ғана болатын жерге дәл қазір деді асқат жақсы мен қажетті заттармен осында бір сағаттан соң кездесеміз деді кәмшат асқат та өз керек заттарын алып олар екеуі қайта кездесіп отбасыларының батасын алмай қашып кетті екеуі ғана өзге қалаға келіп некелерін қиып бір үйде тұра бастады ол туралы ешкім де білмей қалды әлия мен сырғаш екеуі де ауруханадан шықты олар розаның үйіне барып жағдайды айтады қатты ұялып әлиядан кешім сұрады осы кезде ғана кәмшатты іздей бастады оқуына хабарласқан роза кәмшаттың оқуға бармағанын біледі бұл жерде асқат барма» деген ой да келіп оған да қоңырау шалады алайда ол да телефонды сөндіріп тастапты марат та үйге келді роза маратты кешірді марат әлияға алғысын айтады келесі күні олар жаппай кәмшат пен асқатты іздеуге салды алайда еш хабар жоқ екеуінің де ата аналары қатты уайымдап бітті әсіресе роза өзін кешіре алмады арада бір ай өтті кәмшат өзінің аяғы ауыр екенін біледі де асқатқа біздің былай жүргеніміз жараспас деп ата аналарынан бата алуға жолға шықты оларды көрген ата аналары қатты қуанды бәрі де орнына келді асқат пен кәмшат бұдан кейін ауылда тұратын болып шешті марат пен роза да бір бірін кешіріп бірге тұрып жатты соңы келесі жаңа туындымды жоғалтып алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыз